हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक सवाल पूछा गया है मुझसे कि which operation result in eight मैंने आठ के रिजल्ट में कौन सा ऑपरेशन आएगा इसमें ऑप्शन दिया गया है sixty five public public at इसको मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर भी पोस्ट किया तो देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है 17 मॉड्यूलस 19 तो ये देखिए मॉड्यूलस इसको बोलते हैं ये जो साइन है ना ये मॉड्यूलस का साइन है मतलब भाग देने के बाद डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर ये बताएगा ठीक है तो इसी में एक चूंकि 8 है तो यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहां 8 आ रहा है तो आंसर आपका 8 होगा इसे मैंने कम्युनिटी टैब पर भी पोस्ट किया है तो मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर बताता है तो अगर आप 9 से 17 17 में भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा 8 ही तो बचेगा